सोने के इतने भारी भरकम सामानों के साथ इतनी वैरायटी जिसमें थी कि उसमें आ, पैरों के खोल पेट बंद सैंडल उंगलियां उंगलियों का भी खोल और अंगूठे अंगूठियां तावीजें हार कॉलर ये सब के साथ जिसका कफन हो न स्वाभाविक है वो कफन बहुत भारी तो होगा ही वैसे तो उठाया नहीं जा सकता था और ऊपर से उसमें रेजिन वाली समस्या थी जो व्यक्ति इतने सारे सोने के साजो सामान के साथ दफनाया गया हो जिसका कफन उसमें जड़ित हार और कंगन हो कीमती गले का हार हो अंगूठ अंगूठियाँ तावीज़ उत्सवी पेट बंद सैंडल उंगलियाँ और पैरों के खोल और न जाने क्या क्या जो सब शुद्ध सोने के थे अब प्रतिमा जैसी ताबूत और नकाब थे इन सब का उसके शरीर के साथ कफन का वजन तो होना ही था कैसे उठाया जा सकता और ऊपर से रेजिन जैसी चीज़ चिपकी थी जो इतनी ज़्यादा गोंददार थी मजबूत पकड़ थी जैसे हम फेविकोल फेविक्विक कहते हैं ना ऐसी पकड़ उसमें थी कि उसने तो ताबूत को ही अप, अपने में जकड़ लिया था तो उसको निकालना तो असंभव था कफन के साथ परिणाम क्या होता है कि कार्टर ने टूट को इन सजावटों से इन सामानों से अलग करने का विचार किया और एक नया तरीका अपनाया कार्टर ने लोगों को मम्मी के लोगों की मदद से मम्मी के सिर को हटाया पहले सिर को हटा के अलग किया फिर उन्होंने उसके लगभग हर हिस्से को जो जुड़े हुए थे जिसमें जोड़ था चाहे ये हिस्सा हो ये हिस्सा हो पैर हो अलग किया and he removed almost every part of the body which है joints and so that heavy कफन became uh, less lighter, I mean less heavier and much lighter. Once he had finished this job of removing the parts, joints, separated them, he put them on a wooden box. These parts were put on a wooden box which had few layers of sand and over it leaves, plant leaves so that it can be protected from further destruction. The sand was given for softness so that the two hard things, the body and the um, wood, wooden part don't hit each other, collide with each other and break. And so a soft layer of sand was put, then leaves were put and tooth was now kept in that state. You can imagine the picture. अब तो पुरातत्व विज्ञान काफ़ी बदल चुका है Now this uh, science, archaeology has changed a lot. Now important thing was not the khajana of Tut, the important thing was not what was there with Tut, that was not important, made of gold. All those items that I have described, They were not important, remember my friends. Then what was important? They wanted to study the finer points of his life. They wanted to study the cause of his death. उसके जीवन की जो सूक्ष्मताएं हैं बारीकियां थी उसको समझना चाह रहे थे और मौत का जो रहस्य था the causes of his death fascinating, very fascinating. How did he die? A boy, 20 year old, who was the ruler of the last big dynasty, large empire, how did he die after all? But now, with archaeology having taken a change for the better, science and technology has advanced, it has procured many new instruments and equipments. बहुत से नए औजार और नए हथियार आ गए अत्याधुनिक and with the help of medical technology these tools are effectively used medical technology की मदद से इन औजारों को बहुत सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है with this advancement in science and tomography and so on so forth lot of x-rays were taken and these x-rays were you know in layers as I told you earlier जैसे चिप्स का चिप्स कैसे बनता है आलू को लेयर बाय लेयर काटते हैं और जितनी पतली लेयर उतना पतला चिप्स बनता है तो और फिर उसको यदि हम एक के ऊपर एक उस लेयर को रखें तो वापस आलू के शेप में आ जाता है it comes back to the shape of a potato original similarly x-rays were taken now in the layer form layer after layer so thousand of x-rays were taken of the body almost seventeen hundred x-rays that is called cross section Not only X-rays were taken horizontally, but they were taken vertically also, cut into many pieces. So what more would a CT scan reveal of tooth than X-ray? And it could answer two of the biggest questions still lingering about him. Linger करना जैसा मैंने बताया आ, आ, आ, बहुत समय तक खींचते रहना चलते रहना दे वर लिंगरिंग इन माइंड क्या था question how did he die अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया ऑर्नामेंट्स नहीं उसके साथ पाए जाने वाले सामान अब उतने महत्वपूर्ण नहीं थे महत्वपूर्ण तो रहे होंगे लेकिन ज़्यादा रहस्य की बात ये थी कि वो मरा कैसे और उसकी उम्र क्या थी मौत के समय they wanted to calculate this and C T scan was the best tool King Tut's demise was a big event. Demise मतलब death. इवेंट माने घटनाक्रम घटना किंग टुट की जो मौत थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड मतलब राजसी जो घटनाएं होती हैं वो स्वयं बहुत बड़ी होती हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी घटना मानी जाएगी है इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड उस पैमाने रॉयल पैमाने में भी वो काफ़ी बड़ी घटना थी he was the last of his families line as I told you he was the last of his families line and his funeral was the death rattle of a dynasty अपनी डायनेस्टी का वो अंतिम बादशाह था अंतिम शासक था और उसका जो फ्यूनरल हुआ जो शव यात्रा हुई उसकी प्रक्रिया हुई वो death rattle of the dynasty वह डायनेस्टी के लिए डायनेस्टी मतलब वंश जिस वंश का वो शासक था उसके लिए वो अंतिम मौत उसके लिए मौत थी क्योंकि उसके बाद कोई नहीं था उस वंश का but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear लेकिन दुर्भाग्य से पर्टिकुलर्स मतलब विशेषताएं उसके मौत की विशेषताएं passing away to pass away मतलब to die to pass away means to die to pass away mister so and so pass away on this date इस तारीख को उनकी मृत्यु हुई तो to pass away so his particular the passing away and its aftermath और उसके बाद मौत के बाद क्या हुआ और मौत कैसे हुई कहाँ हुई क्यों हुई ये अभी भी अस्पष्ट है और इसीलिए इसका अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया बजाय वो जो साजो सामान पाया था पाया गया था उसकी तुलना में now the writer moves further अभी तक आप समझ गए होंगे कि कितनी कितना कठिन कॉम्प्लेक्स काम था ट्विट की बॉडी को लेकर और कितने सालों के रिसर्च के बाद 1922 में वो जगह मिली थी ज़मीन के अंदर छत्तीस फीट गहरी जहाँ उसकी बॉडी मिली चैम्बर मिला मुराल पेंटिंग मिली ऑर्नामेंट्स मिले कफन मिला और ना जाने क्या क्या मिला इतने लंबे काल में प्रयास के सतत इसके बाद बॉडी तो मिलती है लेकिन रहस्य बना रहता है मरा क्यों कैसे कब आदि आदि now let us go back to the history of the dynasty a bit थोड़ा सा अब हम उस वंश की के इतिहास की ओर जाएं और ये जो कफन है शव है जो आ, कब्र है इसको थोड़ा सा भूल जाएं एमेंथेप 3. The name of the king, Amenthep. 3. He was third king by this name from that dynasty, uh, who was probably father or grandfather of Tut. या तो वो तुत के पिताजी थे या ग्रैंडफादर थे ये बड़े पावरफुल फराव थे फारोह थे बहुत पावरफुल फारोह थे who ruled for almost four decades at the height of 18th dynasty's golden age. ये अठारवा वंश था और सुनहरा काल माना जाता है करीब 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया किसने एमेंथॉप या और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें तो एमेन टेप थ्री जो टुत के पिताजी थे या ग्रैंडफादर थे 40 वर्षों तक शासन किया और उस दौरान ये उसका सबसे सुनहरा काल माना जाता है उस डायनेस्टी का उस वंश का एटीनथ डायनेस्टी गोल्डन एज देखिए डायनेस्टी के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा है और फिर एस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ बहुवचन नहीं है डायनेस्टी का वंश का अपोस्ट्रॉफी एस अर्थात का के या की के लिए अपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है राम्स बुक मतलब रामों की किताबें नहीं राम्स बुक मतलब अपोस्ट्रॉफी एस यदि लगाया मतलब राम की किताब राम की पुस्तक तो ऐसे यहां पे डायनेस्टीज गोल्डन ए सुनहरा काल था his son Amenhotep four succeeded him and initiated one of the strangest periods. ये एम एल होते तीन जो थे जो संभवतः ट्विट के पिताजी या ग्रैंड फादर थे चालीस साल शासन किए सुनहरा काल था लेकिन हो सकता है ये उनके ग्रैंड फादर रहे हों क्योंकि उसके बाद एम एल होते चार आए एम एल होते फोर आए हु सक्सीडेड हिम जो उसके सक्सेसर बने उत्तराधिकारी बने एंड टू इनिशिएट मीन्स प्रारंभ करना और उन्होंने क्या प्रारंभ किया one of the strangest period in the history of ancient Egypt मिस्र के प्राचीन काल का एक बहुत अजीब दौर की शुरुआत उन्होंने की बहुत अजीब गरीब काल की शुरुआत उन्होंने की किन्ने तुत के पिताजी ने जिनका नाम था अमिन हतब फोर अब क्या किया उन्होंने तो अब आप समझ गए हैं घटनाक्रम कितना रोचक रहा होगा कितना तनावपूर्ण माहौल रहा होगा 1922 और यहाँ 2005 इतने सालों का अनवरत प्रयास और 1922 के पहले कई वर्षों से खोज जारी थी 22 में तो पहली ममी मिली और 2005 में अब सीटी स्कैनर से बॉडी को देखने की और रहस्यों का पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही थी you can understand how complex must have been the job And that is why he says कि very intricate work, complex work, very intricate work. अब क्या होता है बॉडी रखी जाती है स्कैनर में body is kept on the trailer which had the scanner also and body is slid into it twenty minutes later two man emerged बीस मिनट बाद दो आदमी बाहर आए sprinted for an office nearby कहाँ से बाहर आए वही जो ट्रेलर था जिसके अंदर स्कैनर था स्कैनर में बॉडी गई और काम शुरू होता इतने में उन्होंने दिलों को देखा कि दो आदमी बाहर आए and they ran to a nearby office to sprint मतलब दौड़ना हंड्रेड मीटर रेस को इसीलिए स्प्रिंट रेस बोलते हैं because the shortest distance race sprint और मैराथन तो यहाँ स्प्रिंट की तरह एक तेज धावक की तरह वो दौड़े दो लोग निकले स्कैनर के पास से जहाँ बॉडी रखी थी जहाँ ट्रेलर था हाइड्रोलिक अरेंजमेंट था वहाँ से दो लोग निकले पास में एक ऑफिस था जहाँ पे औजार और सब सामान रहता होगा इन मजदूरों का इन कुशल कलाकारों का वहाँ गए और return with a pair of white plastic fan और दो पंखों के साथ जो प्लास्टिक के थे सफ़ेद रंग के थे उसके साथ वो वापस आए अरे ये क्या हो गया पंखे लेके क्यों वापस आ रहे हो बिजली के पंखे नहीं प्लास्टिक के पंखे ऐसी क्या बात हो गई तो क्या हुआ था the million dollar scanner had quit वो जो स्कैनर था जो करोड़ों रुपए का था वो जो मशीन थी जिसमें एक्सरे होना था उसकी कीमत बता रहे हैं लेखक मिलियन डॉलर करोड़ों रुपए का जो स्कैनर था वो क्विट कर गया जवाब दे गया हार गया काम करना बंद कर दिया काम शुरू नहीं हुआ था और कुछ देर में बंद हो गया काम इट क्विट टू क्विट मतलब त्याग देना छोड़ देना समाप्त हो जाना हट जाना इस्तीफा दे देना आदि आदि So, yahan the million dollar scanner had quit. Why? Because of sand in a cooler fan. मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी थी वहाँ क्योंकि मरुभूमि है it was very hot though it was night but still hot relatively cooler than day. But sand wind was blowing all around. Sand wind. धूल की हवा उड़ रही थी लगातार तो क्या हुआ उस धूल की हवा में रेत की हवा में रेत के टुकड़े मशीन में घुस गए कूलर फैन में घुस गए जो स्कैनर का हिस्सा था वो कूलर फैन का काम होता है गर्मी को कंट्रोल करना आप लैपटॉप में देखे होंगे लैपटॉप में भी फ़ैन होता है कंप्यूटर में भी अंदर फैन होता है जो अंदर की हीट को ठंडा करता है you must have notice the fans inside a laptop and computer ordinary desktop computer they have fans inside which is soundless they don't make noise and if those fans don't work the computer stops working after few minutes because the inside of the computer becomes very hot and you can feel the heat same thing happened here. Because of sand, wind, some sand particles had gone into the cooler fan, blocked the movement, choked it, and the fan stopped. When the fan stopped, the machine started getting hotter. और बहुत गर्मी हो जाती तो मशीन फूट जाती काम करना बंद कर दिया मशीन ने it stop working it quit और 20 मिनट भी नहीं हुआ था The million dollar scanner had quit because of sand. Curse of the Pharaoh, joked the guard nervously. जब ये घटना हो रही थी मशीन बंद हुई जैसी मशीन बंद हुई दो मजदूर भागे तो एक उस और जो मजदूर था वो कहता है शायद ऐसा लगता है कि फ़राव का राजा का कर्ज कर्ज यानी अभिशाप ऐसा लगता है ये राजा का अभिशाप लग गया हमको इस काम में अभिशाप लगा दिया राजा ने इसीलिए सब काम रुक गया विंग विंग्ड गॉडेस की सुरक्षा को भेद कर हमने जो बॉडी निकाली है फराओ की बॉडी को जो हमने हिला दिया है फराओ जो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करता है उसकी लाइफ आफ्टर डेथ को हमने डिस्टर्ब कर दिया है यहाँ उसकी बॉडी को हिलाकर तो ऐसे में ऐसा लगता है हमें राजा का अभिशाप लग गया है ये उसने जोकिंगली कहा सीरियसली नहीं लेकिन कहा तो कि शायद राजा का अभिशाप लग गया कर्स मने अभिशाप डोंट कर्स हिम उसे अभिशाप मत दो one should never curse anyone but himself दोष देना है अभिशाप देना है तो अपने को दो दूसरे को क्यों देते हैं curse yourself and not others for any failure किसी असफलता के लिए अपने को दोष दें दूसरे को नहीं तो यहाँ पर वो मशीन ख़राब हुई तो एक ने दो मजदूर भागे झंड पंखा लेने के लिए प्लास्टिक का और एक ने ऐसी कमेंट कर दिया ऐसा लगता है अभिशाप लग गया you must understand the complex situation the difficulties and the pressure Pressure of what? Pressure on the people of what? Pressure of making sure that x-ray is taken. Pressure of making sure that body remains intact. Pressure of making sure that things are not lost and last but not the least of the pressure सबसे ज़्यादा दबाव किस बात का रहा होगा इन लोगों पर दुनिया की नज़र का दबाव The whole world was watching them. The historians across the world, the archaeologists across the world, the serious readers of history, they were all interested in knowing the history of mummies and the pharaohs. Why? Because that would open new window to the history of civilization. Mummy was a new thing, unheard of, something that was not known to anyone in the past. Now here was mummy, not one but 600. Here was CT scan, portable, million dollar CT scan, and what not, all these things built enough pressure on the people. बहुत दबाव था इन लोगों पर बट इवेंचुअली अंततः इवेंचुअली मतलब अंततः अंततः the substitute fans work well अब एक और इतना दबाव और दूसरी और यहां देखा तो पंखा नहीं चल रहा कूलर फैन बंद कर गया बंद हो गया stop working because of some sand going in and somebody also commented maybe the god for pharaohs their they curse डॉनस making things all the more bad but now thanks to the exercise done by these people, in logon ke dwara jo kuch jugaad kiya gaya, plastic fan laya gaya, uske blade laya gaya, fan started working. They were back to happiness. Started working, the cooler started working, and well enough to finish the procedure. Or अच्छे से काम किया इतने अच्छे से कि पूरा जो काम था वो समाप्त हो गया ठीक से well enough to finish the procedure procedure मतलब जो भी काम था वो अच्छे से समाप्त हो गया तब तक कूलर तो काम बढ़िया किया शुरू में दिक्कत आई दो मजदूर भाग के ऑफिस से कुछ ले आए प्लास्टिक का वाइट फैन काम कर गया and thank god that cooler kept working. अब क्या होता है After checking that no data has been lost, the technicians turned it over to the workmen. अब काम जब पूरा हो गया तो टेक्नीशियंस लोगों ने एक बार सुनिश्चित करना चाहा कि भाई एक्सरे हुआ है कि नहीं एक्सरे फिल्म में इमेज आई है कि नहीं पता लगा बॉडी आई ऊपर उसको रखा स्लाइड हुई पता लगा बॉडी आई ऊपर लाई गई बड़ी मुश्किलों में kept it on the slide, images taken, and body sent back to the grave. And after that, they discover that the films have not worked. Machine has not worked, so no X-ray. Oh my God. So to avoid that kind of situation, the technicians who were making these films, who were taking X-ray, these technicians, they checked, cross-checked, not once, twice, that everything is fine, that all the images are intact. And so they had a quick look. Technician turned, took over to the workman when they found that no data is lost, कोई भी जो काम किया गया था वो गायब हुआ हो गुम गया हो 20 मिनट जो पंखा बंद रहा उसमें कुछ गड़बड़ हुआ हो उन्होंने चेक किया और फिर पाया सब कुछ ठीक है so what they did they turn Tut over to the workman Tut को उन्होंने जो नीचे से जो लोग ऊपर लाए थे उनको टुट की बॉडी दे दी टेक्नीशियंस का काम ख़त्म हो गया उनका काम तो एक्सरे लेना था और सुनिश्चित करना था कि एक्सरे हो गया कि नहीं yes once they were satisfied that all is fine with x-ray images They had a random search, sample survey and they found all is intact. They handed over the body to the workmen. And now workman carried this body back to the tomb तुरंत वर्कमैन ने उस बॉडी को उसी तरीके से पैल बेरर जैसे नीचे लाके उसको ग्रेव में रख दिया कब्र में डाल दिया they did not waste time less than three hours after he was remove from his coffin the pharaoh again rested in peace इस पूरी प्रक्रिया में बॉडी <coughs> को नीचे से ऊपर लाना और ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे कर लेना <coughs> नीचे से ऊपर लाना ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे करने की इस प्रक्रिया में कुल तीन घंटा लगा रात का तीन घंटे बाद उसको हटाने के तीन घंटे बाद less than three hours after he was removed from his coffin coffin से उसको तीन घंटे पहले निकाला गया था तीन घंटे के अंदर उसकी बॉडी को वहीं वापस रख दिया और शांत दिख रहा था again rested in peace peace मैंने शांत और टू रेस्ट इन पीस मतलब मृत हो जाना बिल्कुल यथावत उसके शरीर को रख दिया गया where the funerary priests had laid him so long ago funerary priests मतलब वे पुजारी जो किसी की मृत्यु के समय का कार्य करते हैं जब मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में या शवदाह में एक पुजारी रहता है ना वो सारी रस्म अदा करता है he perform lot of rituals prayers and all those things according to Hindu religion, according to Islam religion, according to Christian religion and according to local tradition, the pujari performs some rituals. So the author says within three hours of taking out the body, the body was brought back, kept as it was in the same way exactly as was done by प्री सम 3,300 इयर्स बैक 3,300 वर्ष पहले फ्यूनररी प्रीस जो ये क्रिया किए होंगे फ्यूनरल मैंने मैंने आपको बताया शव यात्रा शवदाह तो शवदाह के कार्य में जैसा पुजारियों ने किया होगा जिस तरीके से रखा होगा वैसे ही his body was laid laid मैंने लेटा दिया गया ले लेड लेड मैंने आपको पहले भी बताया तो उसी प्रकार उसकी बॉडी को लिटा दिया गया back in the trailer a technician pulled up astonishing images अब एक काम ये था बॉडी नीचे आना सुरक्षित आ गई और उसे यथावत रख दिया गया once that job was over now the attention turns to the images everybody start thinking what happen to images how are they so back in the trailer अब ट्रेलर की ओर हम वापस जाएं तो वहाँ जो टेक्नीशियन थे they pulled up astonishing image उन्होंने बड़ी शानदार पिक्चरें निकाली ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन वो जो स्कैनर है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था तो स्कैनर में उसकी बॉडी को स्कैन किया अब उसको कंप्यूटर में दिखाने लगे they pulled up images one after the एक के बाद एक धड़ाधड़ बहुत सारी इमेज दिखने लगी a grey head took shape from a scattering of pixels pixels मतलब क्या होता दाने दाने आप जब मोबाइल ख़रीदते हैं तो पूछते हैं कितने पिक्सल का कैमरा है इसमें और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छे कैमरे की इमेज होगी तो पिक, पिक्सल्स आर डॉट्स बहुत सारे डॉट मिलकर एक लाइन बनाते हैं what is a line a line is nothing but a combination of dots If you have a look at the railway clock, you will find it's uh, in pixel form, dot form and combine them together and becomes a clock, right? So, similarly, thousands and lakhs and lakhs of dots combined together to create an image. And that is what happened with scanners. Those pixels, thousands and lakhs of pixels that had been captured by the scanner. Now they show up. A grey head took shape, एक सिर सामने आता है from a scattering of pixels ये जो पिक्सल्स था बहुत सारा वो सब स्कैटर होना यानी फैला होना जो पिक्सल फैला हुआ था फैलाव था उसके सब के मर्ज होने से एक सिर सामने आया और ये मर्ज कैसे हुआ और फैलाव क्यों था मैंने आपको बताया कि जो फोटोग्राफी हो रही थी या जो स्कैनिंग हो रही थी वो लेयर में हो रही थी point six two M M का लेयर लेयर आफ्टर लेयर इन सब को जब जोड़ा गया तो जो पिक्चर जो फैले हुए थे पिक्सल्स जो फैले हुए थे they all look connected to each other scattered pixels now look coming together and when you looked at the final you found there is head emerging out of it head of Tut and the technician spun and tilted it in every direction. और जब वो scattered pixel था तो उसको वो क्या किया Image को उसने technician ने spun किया spun करना मतलब गोल गोल घुमाना गोल गोल घुमाया He spun it and at the same time tilted it in every form. और उसको झुका भी दिया Tilt करना मतलब First, he promoted उन्होंने बढ़ावा दिया किस चीज़ को वर्शिप ऑफ एतन एतन की पूजा का बढ़ाव को बढ़ावा दी अब एतन क्या है द सन डिस्क मैंने आपको डिस्क बताया सूरज की जो बहुत तेज रोशनी जब होती है तो जो किनारे किनारे गोल लालिमा दिखाई देती है उसे सन डिस्क कहते हैं so he worship Aten the sun disk पहली बात दूसरा उसने अपना नाम चेंज किया और उसने कहा अखेंतेन अखेंतेन ये उसमें ए टी ई एन जो है उसको अपने नाम के साथ जोड़ा और इसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एथेन एथेन मतलब सर्वेंट तो अपना नाम उसने दूसरा कदम जो उठाया वह था अपना नाम बदला servant of Aten and move the religious capital from old city of Thebes to the new city of Akhenaten. और तीसरा कदम उन्होंने बैठाया उठाया धार्मिक जो राजधानी थी उनकी जो धार्मिक राजधानी थी रिलीजियस कैपिटल वो प्राचीन शहर जो थेप्स था उस जगह से हटाकर अब वो नए शहर में आ गए जिसका नाम उन्होंने रखा था एखेन तातिन एखे तातिन इस शहर में वो अब आ गए धार्मिक राजधानी की बात कर रहा हूँ नो नाउ एज अमरना और इस जगह का अब भी नया नाम किया जाए चौथा कदम फोर्थ स्टेप जो राजधानी उन्होंने बदली उसका नाम भी बदल दिया और उसका नाम रखा Amarna next he further shock the country मैंने आपको बताया ना बड़े अजीबो गरीब कदम उठाए इसने उन अजीबो गरीब कदम में ये चार कदम तो आपके सामने हैं कि उसने सन डिस्क की पूजा करनी शुरू की अपने को सूर्य का दास कहा sun the servant of Aten उसके बाद he moved religious capital from old Thebes city to the new one चौथा उसने नया नाम दिया उसका पांचवा जो शॉकिंग कदम था ही फर्दर फर्दर मतलब और तो और और आगे इतना ही नहीं और आगे उन्होंने क्या किया he shock the world by attacking Amun Amun पर हमला किया और ये आमुन क्या है a major god smashing his images and closing his temple पूर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण गॉड होता था जिसका नाम था अमुन आमुन की मूर्तियों को तोड़ दिया मंदिरों को बर्बाद कर दिया और मंदिरों को बंद कर दिया आमुन से जुड़े हुए मंदिर क्योंकि वो स्वयं किसका फॉलोअर था now he was the follower of the sun sun disk. And so he changed his main god. Not only that, he attacked the old gods, temples and places and destroyed the images. The author says it must have been a horrific time. Horrific means भयावह Author का कहना है कि यह एक बहुत भयावह समय रहा होगा Must have been रहा होगा he must have been sleeping that time वह उस समय सोता रहा होगा इसीलिए गाड़ी से गिर गया he must have been sleeping that time that's why he fell down fell out of the car सोता रहा होगा तो यहाँ पर वह यह जो काल है जब उसने इस मंदिर को मंदिरों को तोड़ा इमेजेस को तोड़ा और अमन जो पूर्व में मेजर गॉड था उसको बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया ये एक बड़ा भयावह काल रहा होगा ऐसा ऑथर का कहना है और उसके अलावा ये ऑथर ने लिखा है और ऑथर ने किसको कोट किया है रे जॉनसन को ये रे जॉनसन ने कहा था जो director of university of Chicago research centre थे लग्जर में एंशियन सिटी जो था थेब्स जिस नक्शे में आप देखें Thebes was an ancient city religious capital जहाँ से अब कैपिटल बदल दिया उसने इस थेब्स में रिसर्च सेंटर खोला गया क्योंकि इजिप्ट में आर्कियालॉजी के लिए बहुत बड़ा काम होना था ये पिरामिड के मद्देनज़र और ममी के because of mummy then pyramid and lot of archaeological work was required to be done so a big centre by Chicago university was open Chicago university is in state America तो Chicago research centre was open in Luxor Luxor is a place in Thebes वहाँ पर खोला गया था वहाँ जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था रे जॉनसन उन्होंने कहा कि it must have been horrible time और इस बात को ऑथर इस आर्टिकल में लिखा है the family that had ruled for centuries Ray Johnson further says he speaks further and he the family that had ruled for centuries was coming to an end. वह परिवार जिसने शतकों वर्ष राज किया सैकड़ों वर्ष राज किया अब वह समाप्त प्राय हो चला था was coming to an end अब समाप्त प्राय हो चला था and then Akhenaten went a little wacky और अक्षनातन जो था वो थोड़ा सा और अजीबो गरीब बर्ताव करने लगा ही वेन लिटिल वैकी ऊट पटांग बर्ताव उसका हो गया ये किसकी प्रडिक्शन है ये किसका कहना है रे जॉनसन का जिसको ऑथर ने कोट किया है और लिखा है इसीलिए वो इन्वर्टेड कॉमा में है इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज़ रहती है जिसको किसी के द्वारा जैसे के तैसा कहा गया उद्घृत किया जाए when is a say something and you want to write down exactly what he said then it is called quote and inverted comma. On both sides you have comma which is called inverted comma. So you can see the inverted comma there. So what was said by Ray Johnson has been said, mentioned in inverted comma by the author. It is not author's own comments. It is what author heard from Ray Johnson that he wrote exactly ad verbatim जैसे कि तैसा उसने लिख दिया और उसको inverted comma बता दिया. and so now Ray Johnson says that this must have been a very bad time and the, the, the dynasty comes to an end now, looks to be coming to an end. With the destruction of old goddess temples and all that, uh, things must have gone from bad to worse. Not only that, further, the next ruler who comes, Akhenaten, he was a little wacky. वो थोड़ा और ऊट पटांग था बड़ा अजीब व गरीब था अपने व्यवहार में so this Akhenaten death a mysterious ruler named Smenkhkare comes to power after the death of this ruler एक बड़ा अजीब मिस्टीरियस मतलब अजीब अजीब रूलर एक गद्दी पर आता है जिसका नाम था Smenkhkare S M E N K H K A R E देखिए इसकी spelling S M E N K H Smenkhkare appear briefly वो कम समय के लिए आते हैं ब्रीफली मतलब संक्षिप्त काल के लिए and excited with hardly a trace और उसके बाद वो दृश्य से ओझल भी हो जाते हैं एक्साइट हो जाना मतलब गायब हो जाना निकल जाना हट जाना दृश्य से हट भी जाता है बहुत संक्षिप्त काल के लिए आता है एंड देन इसके बाद कौन आता है so you have now you have you have now learn one ruler after another from three to Akhenaten four they are from Akhenaten now we come to Akhenaten Akhenaten wacky ruler then another ruler comes who ruled for a very brief period Smenkhkare a very brief period, nothing is known about him, but then comes the fourth ruler, about whom we are studying here. So this chapter is about the fourth ruler of the dynasty. Not the fourth of the dynasty, but uh, we are studying, we have studied four kings in pieces. So the fourth king whom about we are going to learn is Tut. This is Tutankhamun भी कहते हैं and then a very young Tutankhaten came to the throne. King Tut, as he is called popularly. Now, before this, the king who came for a very brief period before Tutankhamen came, he came for very brief period and excited without a trace. Trace मतलब कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ा उसने hardly a trace tracing paper होता है ना जिसमें आप पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं एक ऐसा बटर पेपर जैसा उसे कहते हैं ट्रेस करना और ट्रेस करना मतलब खोजना खोज विथ हार्डली ए ट्रेस जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो वो चला गया and then the young Tut comes who is famous as Tutankhaten the boy king who came to the throne at the age of 11, soon changed his name to Tutankhamun. From Tutankhaten, A-T-E-N was the name of the sun disk god, Usko badal deta hai. Aur apna naam kar deta hai, Tutankhamun. Living image of Amun. Amun kaun tha? Jo uske pehle ka major god tha. Sun disk god के पहले का जो मेजर गॉड था उससे उसके नाम पे अपना नाम रखता है और उसका नाम हो जाता है तूतन खामिन अनुवाद अंग्रेजी में लिविंग इमेज ऑफ अमन प्रतिमूर्ति अमन की जीवित प्रतिमूर्ति मतलब अपने को अमन का एक तरीके से प्रतिबिंब मानता है and oversaw a restoration of old age ये तूतन खामन ने सब कुछ बदलने की कोशिश की सब कुछ से मतलब वो धार्मिक चीज़ें उसने पुराने मेजर गॉड को वापस बुलाया वापस मेजर गॉड के रूप में प्रदर्शित किया आमन गॉड को अब सामने रखा और जो सन डिस गॉड थे उनको फिर पीछे कर दिया oversaw to oversaw मतलब सुपरवाइज करना अपने नियंत्रण में कुछ करवाना क्या करवाया उसने restoration of old ways to restore मतलब पुरानी चीज़ों को यथावत लाना restore he restored the old practices old habits old religious religious ways old temples old building that were damage by 3. He reigned for almost 9 years. R E I G N to reign मतलब शासन करना ये रिजाइन नहीं है देखेंगे स्पेलिंग रेन भी नहीं है यह है reign R E I G N reigned for about nine years लगभग नौ वर्ष तक उसने शासन किया ग्यारह वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा अपना नाम बदला और जो पुराना मेजर गॉड था उसको फिर से मेजर किया उनके जो मंदिर वगैरह थे इमेजेस थी उसको रिस्टोर किया पुरानी जो धार्मिक प्रथाएं थी उनको वापस परंपरा में लाया एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली और फिर अचानक मर गया at the age of twenty डाइड अनएक्सपेक्टेडली और फिर अचानक वो मर गया he died and nobody knows how he died